Thank you. Jesus. Hier zu sehen eine alternative Gimbal-Montage <laughs> mit Schnur. <laughs> ah, was machst du Gimbal? Dummes Ding, ey. Schatten, Scheiße. Ich muss es noch schaffen, einigermaßen gescheiter runterzulaufen. Ohne zu wackeln. bin normalerweise auch ein bisschen Höhenangst, aber irgendwie der Stein geht immer.